Sultan ĉu jeni vu di vi dio kaj hodiaŭ nokte mi volas recenzi novan libron kiun mi ricevis hodiaŭ sed antaŭ ol mi faros tion mi simple volas diri ke kelkaj homoj lastatempe skribis en mia YouTube komentejo ke ili ŝatas ŝategas mian kanalon sed ili ne ŝatas la minacojn kaj ĉu mi povas forigi ilin kaj kompreneble mi nun volas respondi kaj diri ne mi ne povas forigi ilin ili estas parto de mia kanalo estas parto de mi estas parto de ivo dia vera evil dia egalas al <laughs> egalas al minatsoi mi ne povi shangi ti on kai se mi povus, mi ne volos chargi estas unika etso de mi de mia kanalo char vere ki da alia esperantisto i cerka lo mondo a uh, minatsas modetigi vin chu tage ki vi vere pensas prigi eble mi esas la sola unika esperantisto kiu u diras ti ein mal bon um, uh, fek pardon min, io jus rampis en mia nason, kai nun mi volas forigi gin, do attendu momenton! Do yes, mi ne povas forigi ilin, kai mi ne volas, kai mi simple minacos vin plu estontece, kai vi se vi ne shatas gin, eh, mi mortegos vin. Um, kai nun mi vols recenzi la libron. La libro nomi jas Zombio kai compreneble temas pri zombio. Kai mi tre shata zombio in anaso in kai sharko coin. kai se mi povas havi libron en kiu zombio e sharko kai anaso chui kunijus mi accetus tiun libron, sed tiu libro ne estas uh, la jena libro. Ci tiu libro nur temas pri zombioi. Um, kai mi enue valas diri che gi estas tre mal longe libro, fakte mi legis la tuton um, de ci tiu libro dum dec minuto e cia mi sidi sur la necessuio. Um, do, gi estas ege mal longa, sed krom tio gi estas bonege farita. Um la grafiko estas bonega ai um tio ne estas grafiko. La grafiko estas bonega um la verkado estas bonega sed mi ja de markis kelka in grammatika in erado in char kai mi supposes ke tio ne tio gravas char vede mi simple vol diri nun ke li en metis pajon kai li didis la yenan Kiel vi povas helpi min? Ci tiu libro estis profesie scribita kaj redactita. Tamen, se vi trovas eraron, bon volu diri al mi ret poste, mia ret adreso estas bla bla bla bla. Um, kaj mi simple volas diri che tio estas bonega ideo en la moderna um, mondo por libroi, libro e am vi pensas para ti mi accetis chat es chiti libro on de amazon kai compra amazon nur de printas libro en la pete do se vi chatos libro ili printus printos gin poste kai se mi faros uh, se mi trovos eradon mi povo simple a de posti link kai li povo preskal tui en meti gin en la novan versio on de la libro kai al shuti gin al amazon kai tui poste um, le libro ne plu havus tian eraron, do tio estas bonega ideo, kai mi rekomendas ke ciui esperantistoi faru tion se vi volas verigi vian propran libron. Nu, pri la rakonto men, gi estas via normala zombia rakonto, simple estas pri homoi kiui fugas de zombioi kai idas al loca lerneo por esti savita de fortai kai evil dia aspectai soldatoi <laughs> um said yes uh, mi non volas montri al vi kelka in alia in parto in kiel vi povas vidi le grafico estas bonega mi tre shatas ilin mi tre shatas ilin um kai en tute mi recomendus ke vi acetu citi un libro mi metos ligilon en la prescribo sube um said Mi ne certas ĉu estus bona ideo por aĉeti la fizikan kopion kiel mi faris, ĉar ĝi kostas multe pro tio ke vi devas ekspedi ĝin al via lando, ekzemple mi devas ekspedi ĝin al Aŭstralio kaj mi um, tralegis la tutan libron ene de dek minutoj, sed Crom tio la libro est bonege farita kai kiam mi havos mian propran filinon mi rakontos al ŝi pri ĉi tiu libro am um, <laughs> pri zombioj kiam ŝi estas nur unu jara mi diros ĉu vi volas legi ĉi tiun libron ĝi temas pri zombiroi qui amas vin. <laughs> Do yencio. a uh, mis cias ke estas das ege malonga videoblogos, video blogos et yencio. Do se vi shatis chi un filmeton shatu gin diskonigu gin abono mi an kanal se vi an kanal ne abonis ka mi vidos vin chuen. Ele la a filmo ka se vi ne estas tie. Mi trovos vin ka mi ne mi vin. Sed mi vere mortigos vin. Per mia langon. <laughs> Kai Kill Chemmy was thank you me and Donna che Patreon Kai Tui yes Alexander Tolfes and Colton Robert Nielsen Tommy Lindsley Sarah SC Lupe Shane Powell, Jason Knuckles Kai Slavish Kalayev Kai se vi vos donatia mia canalo per che gpli boni ju eston tetsen vi povas per la ligilo sube en la preskribo kai anka vi povas cheti la libron per la ligilo sube en la preskribo chitiu un libro ah mm, oh, mm, mm, ne ne bon gustas ne faro tion